Euh, voilà, je m'appelle David Dupuis, je travaille pour Terre en Vue euh, depuis 2015. Euh, euh, je travaillais avant à l'université sur des questions justement liées à, au agricoles, pour, les paysans, mais en Asie du Sud-Est. Et j'ai eu envie de m'impliquer dans, des choses plus concrètes près de chez moi. et donc c'est comme ça que je suis tombé sur Terre en Vue, que, que je porte maintenant avec, avec toute l'équipe. Euh, pour parler, avant de parler de terrain en vue, parler brièvement du contexte euh, de, la Wallonie, pour bien comprendre le sens de notre action. Donc euh, en Wallonie, on, a en une génération, donc à peu près 25 ans, perdu la moitié des fermes. On est rendu à peu près à 12 500 unités maintenant. On a perdu la moitié des agriculteurs. et dans le même temps, la surface moyenne par exploitation, elle a doublé. Donc on est passé à plus de 55 hectares maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui avec euh, euh, une structure d'âge qui est très avantageuse dans le sens où ben, l'âge moyen de l'agriculteur est de 55 ans euh, et, on se retrouve avec voilà dans les dix prochaines années un enjeu très très important en termes de renouvellement des générations et, de pérennisation en fait simplement de l'activité agricole sous sa forme entrepreneuriale familiale. Il faut aussi bien comprendre qu'on est dans un contexte foncier très particulier, c'est-à-dire que le marché foncier est absolument pas régulé. Donc la puissance publique s'est dotée d'aucun instrument jusqu'à présent pour pouvoir euh, avoir un, œil et, une, une action sur le, sur le marché foncier. Alors un œil, c'est plus tout à fait vrai dans le sens où il y a un observatoire du foncier qui a été lancé à partir de, janvier 2017. Donc on commence à avoir des premiers chiffres sur euh, l'état du marché foncier. Alors ce marché foncier il est très problématique. Euh, pourquoi Parce que globalement la structure de la propriété est extrêmement morcelée et les agriculteurs sont très peu propriétaires. Donc on estime qu'environ 70% euh, des, terres qui sont à occupés par les agriculteurs le sont sous forme de location, donc ils sont très peu propriétaires. Et ce marché foncier est très peu dynamique. Euh, il y a seulement 1% de la surface agricole utile qui est échangée chaque année sous forme de vente. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement euh, euh, congestionné en fait. La congestion, elle s'explique par plein de phénomènes. En gros, il y a un phénomène de compétition entre les agriculteurs qui sont tous engagés dans des logiques d'accroissement d'échelle et, euh, un phénomène évidemment euh, d'investissement progressif et de, plus en plus important euh, dans le foncier agricole par des gens qui ne sont pas issus du monde agricole, simplement parce que les taux d'intérêt en banque sont très très peu élevés maintenant. Alors l'action de terre en vue, elle a euh, avant tout pour objectif de, réellement reconnecter euh, le monde paysan avec euh, le monde citoyen, parce qu'on considère que c'est sans doute cette déconnexion très précoce qui a produit toutes les dérives du modèle industriel productiviste qu'on voit aujourd'hui, avec toute une série de scandales sanitaires, alimentaires qu'on a vu en Europe et en Belgique. et donc Terre en vue est constitué d'un mouvement qui rassemble à la fois agriculteurs et consommateurs. Euh, avec euh, un objectif qui est de faciliter l'accès à la terre. Alors il y a plusieurs façons de faciliter l'accès à la terre. Le, cœur de l'activité, celle qu'on a développée depuis le démarrage, euh, se fait au travers d'une coopérative. Donc on invite les gens à placer une partie de leur épargne dans la coopérative Terre en Vue, qui elle-même va racheter des terres agricoles sur le marché foncier, au prix du marché foncier. donc ça veut dire qu'on met beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent par unité de surface et ces terrains sont ensuite mis en location aux agriculteurs dans des termes qui sont avantageux pour eux, c'est-à-dire la longue durée, euh, des fermages qui sont plafonnés et puis un certain nombre de prescriptions euh, euh, liées au respect du sol, de l'environnement, de la biodiversité évidemment qui sont, qui sont promues. Ça, c'est un outil qui nous permet surtout de pérenniser des exploitations existantes qu'on a identifiées comme étant en agroécologie et qu'on veut pouvoir sauvegarder des difficultés foncières auxquelles elles seraient potentiellement confrontées. Maintenant, on essaie de développer d'autres pistes d'action de façon à pouvoir soutenir les agriculteurs et à forcer ceux qui veulent s'installer dans la profession parce que très souvent euh, les jeunes qui viennent avec des idées novatrices sont souvent pas issus du monde agricole et ont d'autant plus de difficultés à y accéder que le marché foncier est particulièrement bloqué euh, et aussi faciliter dans le même temps des transmissions de fermes euh, puisque comme je l'ai dit l'âge moyen étant très élevé il y a un immense challenge en termes de renouvellement des générations et il n'y a absolument aucune structure qui existe pour faciliter la cession de l'entreprise agricole du cédant vers le repreneur. Alors on, on essaie du coup de développer pour, se faire différents axes d'action autres que, que l'acquisition. Euh, D'une part, on va essayer de jouer de plus en plus le rôle d'intermédiaire entre des porteurs de projets et des propriétaires, sans passer par l'acquisition, où donc là on devient le garant en fait euh, de, de, la relation entre les deux parties, euh, avec des situations qui sont euh, euh, où, où Terre Vue va récupérer plus ou moins de maîtrise foncière, soit c'est de l'arrangement, de l'intermédiation réellement, où on devient le garant simple, soit on récupère une maîtrise foncière euh, auprès du propriétaire sous forme d'un droit d'amphithéose, et puis on on réalise des appels à projets pour le mettre à disposition de, porteurs de projets. Et alors ça, on le fait avec euh, euh, aussi bien des pouvoirs publics que des privés on mène du coup un, gros travail auprès des, pouvoirs publics euh, de façon à les sensibiliser sur, euh, sur la question de la mise à disposition de terres agricoles à des projets euh, innovants, porteurs de sens. et donc le dernier axe qu'on développe, puisque je l'aborde, c'est justement la question du travail avec les pouvoirs publics. on s'est rendu compte, en fait, il faut Bon, en termes de contexte de nouveau, on se retrouve à peu près avec des pouvoirs publics qui ont grosso modo 8% de la surface agricole utile dans leur portefeuille, ce qui n'est pas grand-chose, mais, mais, potentiellement en termes euh, voilà, de surface, c'est quand même relativement important à l'échelle de la Wallonie. Et puis euh, en termes d'effet vitrine, ça peut, ça peut avoir euh, beaucoup d'impact puisque ça crée de l'exemple. et donc on a un, plaidoyer, on va dire, qui est plus focalisé sur, sur les villes et communes, de façon à les responsabiliser sur les questions de mise à disposition de leurs terres dont ils sont propriétaires. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, dire énormément de villes et communes qui ne sont pas au courant de ce dont ils possèdent réellement, euh, ni de, la situation, euh, donc euh, relation contractuelle avec qui, avec quoi, et donc n'ont pas de cadastre non plus des terres qui sont en propriété. et donc c'est très mal géré, or il y aurait beaucoup à faire pour ben voilà, donner de la place à des, jeunes qui désirent s'installer. Et depuis les dernières élections communales, on a vu apparaître de plus en plus de communes qui sont passées au vert, on va dire, et avec des, mouvements citoyens qui viennent euh, réclamer un peu auprès des, pouvoirs publics de, d'agir au moins <laughs> sur, sur, le foncier public de façon à pouvoir promouvoir une agriculture plus durable. Et donc euh, on est du coup de plus en plus sollicité par des communes qui sont elles-mêmes sollicitées par leur base. <laughs> Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faciliter l'accès à la terre pour des projets d'agriculture bio, etc. face à des projets plus agro-industriels, en particulier dans des régions qui sont euh, spécifiquement touchées par des problèmes euh, euh, liés à l'agriculture intensive. je pense en particulier à la, frontière avec le Luxembourg ou à la frontière avec les Pays-Bas, où on est dans des contextes fonciers encore plus problématiques et donc où beaucoup d'agriculteurs viennent acheter des terres en Belgique pour y faire de l'agro-industrie, mais sur des sols qui sont en fait extrêmement pauvres. et quand on veut faire des gros rendements sur des sols très pauvres, on doit mettre énormément d'intrants chimiques. Et donc ça pose des problèmes de santé publique. Et, donc de nouveau, hein, les, citoyens se, retournent contre, contre la commune qui elle-même vient chercher des solutions. Et donc on essaie de développer euh, un ensemble de, de, conseils euh, et, on essaie de creuser en fait des pistes d'action concrètes pour euh, activer des leviers, foncés, des leviers concrets que les communes puissent s'approprier et, de cette façon-là pouvoir réaliser des mises à disposition sur leur propre terre à, des, propriétaires, à des, des de projets euh, plutôt, plutôt en bio, et ou récupérer une certaine maîtrise foncière par exemple, avec euh, une des communes qui est située dans le sud du pays, euh, près, d'Arlon, eh, on a, ils ont décidé de débloquer un budget qu'ils vont placer dans la coopérative Terrain en Vue, qui va permettre d'acheter des terrains. Et euh, l'idée, c'est de faire une, grande collecte d'épargne à l'échelle communale, donc montrer l'exemple, et puis puis que les, citoyens puissent puissent investir aussi dans la coopérative pour récupérer les terres, pour les mettre à disposition d'agriculteurs bio, etc. Donc, on est en train de creuser des pistes, de créer des partenariats avec des communes qui sont prêtes à agir sur, sur le sujet euh, pour créer des projets pilotes et pour voir ce qui fonctionne. Euh, on va chercher dans les mesures d'aménagement du territoire, euh, dans les opérations de développement rural, euh, etc. toutes les possibilités qu'on pourrait, qu'on pourrait creuser pour réoutiller les communes pour agir vraiment sur, sur, le, sur le, le foncier agricole.